agak sakas gitu ini Mama, mama, mama, mama, kelas. Unstoppable. Bang, aku mau langsung aja us. Kikinan. Ayo gue coba tuh. Kikin mama, kikin gue. Kikin mama. Out mah. Itu lucu nih. Ini gue ada cái là đen em ơi chín Cô ít thích Chân bắt tôi là toàn nhân mình cơ Đồ ấu chứ Hoặc là mình chưa đưa Mình chưa mày quá mày quá mày mày tú mày quá heading to supply chỗ chứ không đi kill. kill. Dude, this is angin gimana itu nah. Tah angin Tah angin Sudah Tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, lagi make it dia, make it dia, make it dia, tembak, tembak akan budi budi kita maju oh satu lagi ya sampah kan di sampah di sampah sampah ya Tupin bang bang Где-то налагаю, патрон. Empat bang, empat, empat, empat. Empat, empat. Makasih. Ini ya tinggi duduk, ini tuh. pin ada ke babat tuan di Wah. Lang ada. что лучше, чем Quadra kill! Thank you. Dan buin mana pak? kita kita ini. Dominating ya ini tuh gimana ya Hah? Ada apa, Pak? Unstoppable. Nah, takut gitu Bangun sini bantuin Bang mau bang bang Kayak nanang bang Hidupin dia bang Gak tambah biu mau Ah ah ah hidupin bang Ya Berisik Din Hidupin kill! Yeah! Triple kill! Quadra kill! Dominating!